hello and welcome friends Microsoft Word सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है और सवाल कि पेज की सेटिंग कैसे करें देखिए पैराग्राफ की सेटिंग वर्ड्स की सेटिंग कैरेक्टर्स की सेटिंग पेज की सेटिंग हम कैसे करें अब ये देखिए यहां पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कुल मिलाकर के दो पेज में आ रहा है क्या हम इसे एक पेज में या इसकी आ, सेटिंग कर सकते हैं कुछ ऐसा कि पेजेस कम हो जाएं ऐसा कुछ हो सकता है क्या तो हाँ हो सकता है कैसे होगा आइए देखते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आप इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है सिलेक्शन के बाद आपको चलना है लेआउट में और यहां पर जैसे ही आप लेआउट में आएंगे तो आपको यहां पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है क्या सेटिंग करनी है यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर इतना स्पेस है ठीक है ये स्पेसेस हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये देखते हैं यहां पर मार्जिन पे चलना है हमें ये जो मार्जिन आपको दिखाई पड़ रही है यहां पर चलिए और यहां से कस्टम मार्जिन पे आ जाते हैं देखते हैं इनके बीच में मार्जिन कितना कितना दिया गया है तो मार्जिन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप यहां पर देख सकते हैं टॉप में काफी मार्जिन मार्जिन है 2.54 सेंटीमीटर का मार्जिन टॉप में दिखा रहा है तो इसको आप रिड्यूस कर दीजिए इसको 0.5 या इस तरह से कुछ रहने दिया जाए तो ज्यादा बेटर ठीक है तो यहां पर इसे मैं 0.5 कर देता हूं इसी तरह से बॉटम में भी काफी मार्जिन दी गई है तो बॉटम की मार्जिन को भी मैं कर देता हूं यहां से रिड्यूस तो यहां पर आप देख पाएंगे कि बॉटम को भी मैंने कर दिया 0.5 ठीक है और राइट में भी काफी मार्जिन है तो राइट के मार्जिन को भी 0.5 कर देंगे हम ठीक है तो 0.5 कर देते हैं इसको भी और लेफ्ट के मार्जिन को भी 0.5 हम कर देंगे तो यहां से इसे घटा करके कर देते हैं 0.5 ओके तो यहां से मैं करता हूं 0.5 ओके और अब यहां से ओके प्रेस करते हैं तो ये देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर की स्पेसेस थे वो रिड्यूस हो चुके हैं ठीक है ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं अब लेकिन अभी भी ये दो पेज में आ रहा है तो क्या इसको टाइटली बाउंड भी किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है सबसे पहले तो आप सेलेक्ट ही कर लीजिए इसको और ये जो कैरेक्टर्स है एक और दो लाइन्स के बीच का एक और दो पैराग्राफ्स के बीच का गैप हमें रिड्यूस करना है तो यहां से आप जाइए और यहां से ये गैप कर लीजिए रिड्यूस कुछ इस तरीके से तो यहां पे देख सकते हैं अब ये जीरो हो चुका है यानी दो के बीच में दो पैराग्राफ दो चीजों के बीच में गैप काफी रिड्यूस हो गया है ठीक है आ, इसके बाद हमें क्या करना है कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है तो जैसे ही कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है यहां पर आप साइज वगैरह छोटा भी कर सकते हैं और यहां पे एडवांस की सेटिंग दी गई है तो यहां पे स्केल दिया गया है तो कैरेक्टर स्केल 100% है आप उसको घटा भी सकते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 80 कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब एक ही पेज में आ चुका है दूसरे पेज की आपको जरूरत ही नहीं तो इस तरीके से कुछ सेटिंग आप कर सकते हैं इसके अलावा भी और भी टाइटली आप इसे बाउंड करना चाहते हो तो यहाँ होम टैब पे चले जाइए और यहाँ आपको मिल जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यहां पर जाइए आप और यहां पर ये point one one point five होता है बाई डिफॉल्ट इसको आप रिड्यूस करके वन कर दीजिए तो ये और भी ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएगा और चीजें और भी ज्यादा सेट हो जाएंगी इसमें तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की सेटिंग कैसे करें बड़ा से बड़ा टेक्स्ट आप एक पेज में लेके आ सकते हैं इसमें और भी ज्यादा सेटिंग हो सकती है इसमें कोई कोई डाउट नहीं है यहां पर आप कर्सर को रखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये चीज ऊपर चली गई मींस कि थोड़ा और हमारा स्पेस जो है रिड्यूस हो गया यहां पर देखिए बीच में काफी गैप है तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर इसको रिड्यूस कर लीजिए इसी तरह से नीचे और भी कुछ होगा तो कुछ बचा ही नहीं है सब कुछ ऐसा हो चुका है तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी देखिए ये पहले कैसा दिखता था पहले कुछ ऐसा ये दिखता था आप देख सकते हैं ये पहले की स्टाइल है पहले ऐसा ये दिखता था ठीक है जब मैंने इसे रिड्यूस कर दिया स्पेस को तो ये ऐसा दिखने लगा आप देख सकते हैं ये एक पेज में आ गया है पूरा और एक से भी कम पेज में आ चुका है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video